ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آؤ زندہ کے لگائیں یہ نارا گی ہمارا اور تمہارا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے کالے لائین جھوٹے کانے کمین جھوٹے ختم نبوت کے منکر بے دین جھوٹے کالے لائین جھوٹے منکر بے دین جھوٹے کالے لائین جھوٹے کانے کمین جھوٹے شادر شیطان ہیں یہ مرتد بیمان ہیں یہ ناری انسان ہے یہ ناری انسان ہے یہ شاطر شیطان ہے یہ مرتد بیمان ہے یہ ناری انسان ہے یہ ناری انسان ہے یہ چلتی دوزک کا ہے یہ شرارہ دہکتا انگارہ سمجھو خدا را جلتی دوزک کا ہے یہ انگارا دہکتا شرارہ گیتا گا مارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کر ابلیس ہے جو کافر ہے بچنا اس سے اخبس خبیس ہے وہ ختم نبوت کا منکر ابلیس ہے جو کافر ہے بچنا اس سے اخبس خبیس ہے جو اس سے سلام نہ کر اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر اور احترام نہ کر اس سے سلام نہ کر اس سے کلام نہ کر اور احترام نہ کر اور احترام نہ کر کیونکہ منکر نبی کا آوارا کیوں ہو گوارا وارا ہمارا گا ختم نبوت ختم ختم نبوت زندہ باد ختم ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آؤ مل کے لگائیں یہ نارا عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد پینا اس کے نہیں چھٹکارا سنجو را ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جھوٹا لگین مرزا تھا ایک زندگی ٹھہرا جھوٹا لگین مرزا تھا ایک زندیق ٹھہرا بارہ معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا پارا معصوموں والا کیسے رفیق ٹھہرا ایسا کم دیر کیا کے یہ گھر پیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے ایسا اندھیر کیا ہے شر اور خیر کیا ہے یہ پھیر کیا ہے یہ کیا ہے کیسا ارشد ہے یہ بٹوارا سنجو خدارا عقیدہ ہمارا ختم نبوت نبوت ختم نبوت نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آؤ مل کے لگائیں نارا عقیدہ ہمارا اور تمہارا ختم نبوت زندہ باد